नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है किशोर और आप लाइव है मेरे चैनल पे यानी किशोर कुमार एन पे इस चैनल में हम ट्रैवल वीडियोस, न्यूज और ड्रामास रेगुलर बेसिस पे लाते हैं यह वीडियो नवद्वीप के राश यात्रा का एक ट्रैवल वीडियो है जहां सारे पूजा का कलेक्शन है चलिए एक साथ इसका आनंद उठाते हैं সমস্ত সদস্য সদস্যকে জানাই নতুন মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন নবদ্বীপের Thank you. Thank শিবগুলি পাড়া দগড়ি পাড়া পশ্চিম পাড়া থেকে I'm Thank you.